Vai, ela lo tá pedí? Filme, filme. Tá, senhora? Polícia Civil, tá? A gente vai pegar o resto dos cartões aqui. Aqui, ó. Tá? Cadê os cartões? Ah, Os cartões, filma aí. A senhora tá presa, senhora, por aplicação DECA, tá? A gente vai analisar a sua conduta. Então, o que é o escritório de você, né? Quantos cartões vocês não aqui? Muitos cartões, meu Deus do céu. É, pode chamar também. Quantos cartões? Começa a conferir aqui, Fred. Na frente dela. Cadê seu marido? Tá lá na loja. Aqui quanto tempo você vem fazendo isso? Hum? Quanto tempo você vem fazendo isso? Pode sentar aí. A senhora não vai ser algemada, tá? A senhora está presa. A senhora vai ser conduzida à delegacia, a senhora e seu marido. Tá bom? Vai compreendendo aí, Cátia? Você quer o que assim, né? É. Dois, três. 7, 8, 9, 10, 11,

Aí eu vê né, que eu acho que eles não têm ordem alfabética, todos eles. Uhum. Vou aumentar outro. Tem quanto aqui, então? Está vendo? Então deixa eu acompanhar a delegação, nem trabalhar. Né? Tá tá né? Essa relação aqui. Vocês guardam um dinheiro aqui, senhor? Aqui tem dinheiro. Aqui no sofá tem dinheiro. Hã? Tudo bem, é o seu direito. Não parece isso. Descarta, né? consta, manda. relógio tem seu? É meu. tem aqui. Deixa eu ver aqui. Como as outras aqui também Ah, ok, está na escuta? Esse, o que, é esse material aqui, senhor? São notas. É, notas é relacionadas a isso aqui? É, o doutor gostaria que o senhor subisse aqui na outra loja aqui com a gente, nós estamos com vários cartões aqui. Positivo, vou levar o proprietário lá com vocês. Positivo. Pergunta se já deu voz de prisão para ele. É, o doutor quer saber se o senhor já deu voz de prisão para o proprietário. É, já foi dado voz de prisão, está casa, inclusive eu não fazia ligação, somente lá no TV. E os direitos né? Positivo. Isso aqui provavelmente tá, deve estar tá relacionado, né? Com o fato, né? Não, tá não. Tá não? não pode verificar. É, agora não. Acho que é móvel. Pode olhar. Tá, não, não. Tá vai levar isso aqui para organizar. Tá? Você pode olhar aí mesmo, até porque se não tiver nada, eu sabe que você estava no canto estrangeiro, né? Não, senhora, a questão está patenteada, a gente está no local de crime. Né? Pode verificar que é tudo nosso. Conta fiscal. Isso. Pode verificar. Tá. Pode verificar. Tá. Cliente, do distribuidora. Ah, pode verificar. Quem é o senhor? Arnaldo. Ah, Essa nota aqui, só, né? é, elas sentaram aqui. Não, não, não, não, não, desculpa, eu já estou arquivando. Gente, mas tem a ver com, eu quero não parece que tem a ver com esses... Não, antes, essas pessoas compram né? a gente está no caderno mesmo, na loja lá. Isso aí é o de da porque não tem nada a ver com esses cartões. Não, não, isso é nota de compra de mercadoria. Que vem na base. Ah. Tá tudo bem. As cópias é são os cartões, né? Porque ficam retendo da, das pessoas. As pessoas se compram, se saem, eu deixo contigo aí, tá? Oi? As pessoas se compram da gente, entendeu? Tá. Bom, esse aqui tá prendido. Tem mais cartão por aí? Não, não, não, não, não, não, É, computador que tem a senha, tem só uma né? Vamos, deixa eu cadê então, deixa eu cadê? Tá então, vamos pegar lá pra Vamos. Tá, tá Vocês estão presos, no vão ser tá Você vão ser conduzidos à delegacia, tá bom? Né? E aí galera, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, e não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para receber mais vídeos.